Salut! Astăzi este despre a chema și în dicționar este a striga, a invita pe cineva să vină sau să aducă. Uite, George Bernard Shaw spune așa, nu aștepta ocazia potrivită, creează-o, iar eu aș completa cheamă, sau cum zice Dexul, strigo, invito, uh, când o amică de-a mea mi-a povestit că își dorește foarte mult o relație și că ea a zis o cheamă așa în gândul ei, uh, zic, da, ți-ai imaginat cum va fi bărbatul tău? <gasps> Zice, nu, stai, stai, că nu mi-am imaginat. Păi, cred că din chemat face parte și să ne imaginăm pe cine chemăm. Așa că dacă ne dorim o chestie nemaipomenită, indiferent că este o relație sau indiferent ce proiect vrem noi, probabil că e super să ne și imaginăm ca să avem pe cine